Hola, bona tarda, jo sóc el president de l'Associació Catalana de Taxi i em dic Isaac Amela. Eh. Soc en eh, Francesc Ayuela, representant a Catalunya de les glucogenosis. Nosaltres en relació amb el gent important del govern del Parlament de Catalunya. I, I un en concret ens va dir que tot allò que fèiem que valia un imperi, que no tenia preu. I sí, amb això però no que, estem eh, d'acord. Eh? Realment si ja té preu. Les donacions patim moltíssim en quan només per subsistir perquè no tenim finançament suficient i a més quan volem aportar finançament a investigacions o a organitzacions de congressos que són molt importants perquè els neuròlegs i els pacients puguin interaccionar entre ells no, no, no tenen recursos suficients i els polítics... Sí, això, en un moment donat donen unes frases molt maques, però l'afectat està afectat. I els problemes que té són problemes vitals, en, grans, en molta mesura. No? És, una gran, és un gran problema. Tu mhm. intentar fer un dia a dia sabent que estàs molt afectat a nivell d'energia vital, a nivell de la teva realitat. Aleshores, en aquests casos, les paraules per... sonen bé, però estan massa buides. Amb altres temes potser no es nota tant, amb aquests temes són els més dolorosos perquè es queda molt clar. No? Sí, l'únic que demanaria és que a part d'aquestes paraules magals realment donessin finançament a les associacions que ho necessiten. Nosaltres hem hagut de fer a la glucogenosis un banc de materials, que és buscar materials que un afectat, una família d'afectat, requereix per al seu dia a dia, mhm. i hem intentat localitzar-los, aquests materials, en la indústria privada, que ens el donguessin com a donacions i aleshores nosaltres fer un repartiment davant dels nostres associats, que és, una, és intentar cobrir amb fets reals el que estàvem dient. La realitat, el problema real que té un afectat és real, no, no és una bona, una paraula molt maca o un somriure no t'acaba d'arreglar res. Mm. Al final, si necessites eh. una, un medicament o si necessites un estri, o el tens o no el tens, i si l'has d'aconseguir no tens diners, com es pot deixar a un afectat, eliminar-li, treure-li per una condició econòmica el, el seu dret a rebre un tractament que assisteix. Hi ha 7.000, 8.000, depèn de qui ho catalogui, de malalties rares. Només n'hi ha uns 120 medicaments a Europa catalogats per aquestes, o sigui, la major part de les malalties rares no disposen de medicament, però hi ha algunes que sí que ho disposen. Són cars, perquè són malalties rares i no hi ha molt no hi ha molta gent que pugui comprar aquest medicament. Això no és el virus de, de la grip o de qualsevol cosa així. Aleshores, es mira des d'una perspectiva econòmica i es deixa una persona que amb aquell medicament pot millorar o pot viure i se li priva d'allò per una condició econòmica. Això, per molt greu que sigui la crisi, el factor humà i ser europeu, no? el europeu, eh, aquest ser diferents, si el perdem, què ens queda? No, jo no ho entenc una nena d'11 anys ahir em m'explicava que el que més li afectava era això, que el que havia après, que menys entenia, era aquest concepte. Sí, perquè hi ha, molt, hi ha molts, molts eh, neuròlegs o bueno, metges que opinen que el fet de tenir una malaltia neurodegenerativa com no eh, milloraràs com un constipat o una malaltia o una altra normal que puguis perdre un medicament i millores les cures, aquí no et cures mai, eh? aniràs o igual o a pitjor i tu aniràs a intentar fer-se rendir-se. I una altra cosa que és per què es triga tant en donar la medicació. Ah, exacte. O sigui, s'ha d'esperar a que la medicació, a que el malalt, que ja se sap genèticament, que té una mutació, que no és ah. que s'ho estigui inventant, o que un metge hagi d'acabar de ah, determinar que es veurà afectat. És clau el fet de que participeu a la, gent vingui a participar a costa cursa del Perquè prima. Perquè és una cosa que prima, corre prima. A part de perquè prima, sé que recaptarem fons i es podran dedicar a la investigació, a projectes d'investigació només dedicats a malalties neurodegeneratives. Eh, a tall de curiositat, que no ho he dit en cap moment, Eh, jo estic rebent diners perquè pertany, pertanyem a un projecte de Marató de tv de malalties minoritàries del 2009. Llavors, I jo som part d'un grup i guany, vaig guanyar un projecte d'ells. Llavors, si, aquest, si el de malalties no les teves passa el mateix, un grup, com ara podria ser jo o un altre, es podria beneficiar d'això. Jo penso que sí. Imagina't que sí que un grup de recerca molt bo que estudi la Grupo doncs pot eh, rebre finançament de, de, és de la marató. O sigui, és important que com més recaptem, millor. I com més gent vingui a la cursa, més recaptarem, per tant. I a part hi ha un altre punt, no? El més important és la inversió en investigació, perquè investigar salva vides. I aquesta és una idea clar. que és fonamental i que tots hem de tenir clar, tant per malalties rares com per malalties normals i freqüents perquè sense la investigació que s'ha fet fins ara no se salvaria cap vida. Isaac i Francesc dediquen gran part de la seva vida a ajudar afectats per les malalties neurodegeneratives, com el propi Isaac. Per això, saben la importància d'iniciatives com la cursa de la Universitat Autònoma de Barcelona, Per inscriure-t'hi, entra a la pàgina web www.cursauab.cat i informa-te'n. El 15 de desembre vine a la cursa de la Universitat Autònoma de Barcelona.